بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پاکستانیوں and all brother and sister friends kids and all over the world today my video is about every human is a born leader ہر وہ شخص جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ ایک ہمیشہ سے ہمیشہ سے ایک آزاد پیدا ہوتا ہے اور ایک خود ایک لیڈر بھی ہوتا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پاکستان ہے ہمارے کلچر کے اندر ایک سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ جو امیر ہے وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے جو غریب ہے جس کے پاس روٹی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مجبوراً غلام سمجھتا ہے حالانکہ ہر وہ شخص جو دنیا میں پیدا ہوا وہ ایک لیڈر ہے وہ گھر میں بھی لیڈر ہے وہ باہر بھی لیڈر ہے لیکن حقیقت میں ہماری سوسائٹی ڈیگریڈ کرتی ہے ہیومنس کو چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو ہر سوسائٹی کے اندر کبھی ذات پات کی بنا پہ کبھی مذہبی بنا پہ کبھی کسی اور انداز میں ان ریالٹی میں جو امیر لوگ ہیں انہوں نے یا پاورفل ہے انہوں نے دنیا میں ایک غلامی پیدا کی ہے دنیا کو غلام ٹریٹ کرتے ہیں دنیا میں ہر شخص حالانکہ وہ ایک لیڈر ہے لیکن ہم اس کو لیڈر بننے نہیں دیتے ہم پیش پیسے کی طاقت سے یا ادروائز بدماشی سے ہم ہمیشہ لوگوں کو ڈی گریڈ کرتے ہیں تو آج میں آپ سب کو ایک موٹیویشن دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کا جو انسان ہے نا وہ طاقتور ہے اس کو پہچانیے اس کو استعمال کیجئے جب آپ استعمال کریں گے آپ یقین کیجئے کوئی بھی شخص آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا آپ کے پاس بے شک کپڑے پرانے ہیں پھٹے پرانے ہیں آپ کے پاس پیسہ نہیں بھی ہے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے تو کائنڈلی آپ یہ سوچئے کہ اللہ نے آپ کو اسی اللہ نے پیدا کیا جس کو اس چودھری نے وڈیرے نے وڈیرے کو یا نواب کو سردار کو پیدا کیا تو آپ کیوں ڈرو don't care don't bother about that آپ اپنا سوچئے اپنے بچوں کا سوچئے اپنے خاندان کا سوچئے جب آپ اپنے آپ کا سوچئے گا اپنے دماغ کو استعمال کریں گے آپ حقیقت میں ایک لیڈر ہیں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں آپ خود لیڈر ہیں ابھی چھوٹی سی بات ہے محلے میں ایک مسجد ہے مسجد کے اندر جناب وہ بدہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے مولوی اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا کہ he is a leader whereas he is not a leader وہ وہ اپنے آپ کو کیوں آپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بات سنیں اور وہ آپ اس کے غلام بنیں اور اس کے بعد وہ آپ سے پیسے بٹورے یہ جو چیز ہے اسی طرح آپ کا جو نمبردار ہے یا آپ کا کاؤنسلر ہے یا آپ کا ایم پی اے ہے یا آپ کا ایم این اے ہے یا even prime minister whatsoever what's ہر شخص نے ہر شخص نے انسانوں کی بے حرمتی کی ہے اور اس کے اندر ہم سب کا اپنا بھی فالٹ ہے کیوں فالٹ ہے اگر دیکھو میرے اوپر آ کے کوئی بندہ اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کہ مجھے مانو میں چودھری ہوں مجھے مانو کہ میں آرمی چیف ہوں مجھے مانو کہ میں پرائم منسٹر ہوں بھائی بالکل مانوں گا پہلے کام تو کر لو یار جو تمہیں سونپے گئے ہیں وہ کام تو تم لوگ کرتے نہیں ہو آ کے اوپر بدماشیاں کرتے ہو اگر آپ نے آواز اٹھائی تو آپ کے اوپر ایف آئی آر آپ کے اوپر ٹارچر ایور لیکن ایک پھر وہی بات آتی ہے کہ کاہے کا ڈر جب آپ اپنے اندر سے ڈر نکالیں گے اپنے گھر سے آپ اپنی لیڈرشپ شروع کیجیے اپنے بچوں کو لیڈر بنائیے اپنی بیٹیوں کو لیڈر بنائیے اپنی بیوی کو لیڈر بنائیے جب آپ بنائیں گے آپ اپنے محلے کے اندر لیڈر پیدا کر لیں گے ہر شخص جو اس کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی ہے اس کو آپ نے ایکسپلائر ایکسپلور کرنا ہے جب آپ اس کو ایکسپلور کریں گے پھر اس کو ایکسپلائٹ کیجئے ان اے پازیٹیو مینر جب پازیٹیو مینر میں استعمال کیسے ہوگا کہ محلے میں کوئی غریب ہے اس کی ہیلپ کر دیں محلے میں صفائی کی ضرورت ہے اس کو ہیلپ کر دیں ولنٹیئر کام سوشل ورکر اس طرح کی جب آپ کام کریں گے تو لوگ بھی دیکھیں گے کہ ہاں یار یہ بندہ تو واقعی ایک لیڈر بن رہا ہے اب پھر ان لوگوں کو بھی موٹیویٹ کیجئے کہ آپ ہی لیڈر ہو جب آپ سب کو آہستہ آہستہ موٹیویٹ کرتے جائیں گے نا تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کے ہاں کوئی بھی آپ کے اوپر بدماشی نہیں کر سکتا آپ کے اوپر کبھی بھی وہ اپنی اجارہ داری قائم نہیں کر سکتا یہ میں آپ کو بالکل اپنے تجربے کی بنا پہ بات کر رہا ہوں تو آپ سب میرے حساب سے آپ بالکل آپ سب لیڈر ہو آپ سب کی عزت جو ہے وہ بالکل برابر ہے جب خدا نے آپ کو بھی انسان پیدا کیا تو وہ جو آپ کے اوپر اجارہ داری رہے وہ بھی انسان ہے وہ کوئی اسپیشل نہیں ہے وہ بھی کھاتا ہے وہ بہاتا ہے سب کچھ تو آج کی یہ جو شارٹ سی ویڈیو ہے یہ اس کے اوپر میں صرف آپ کو یہ کہنے لگا ہوں کہ آپ سب لیڈر ہو اپنے آپ سے پیار کرو اپنے آپ سے پیار کرو اپنے اندر کی جو آپ کی خوبیاں ہیں اس کو باہر نکالو لیکن پازیٹیو انداز میں نگیٹو میں نہیں کر کے دیکھو آپ کو مزہ آئے گا جب آپ اپنی جو خوبیاں ہیں اس کو پازیٹیو انداز میں باہر نکالو گے تو آپ یقین کرو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ خود بخود ہی وہ راستہ دکھاتا جائے گا یہ میرا آپ کو گارنٹی ہے آپ آپ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے لیڈر ہو مکمل لیڈر ہو لیکن کیا ہے کہ آپ خود اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے آپ یوز کرو آپ کرو اور بالکل اوپن کرو اللہ نے آپ کو بھی عقل دی ہے جیسے مجھے دی ہے جیسے پریزیڈنٹ کو دی ہے کسی کو بھی دی ہے اللہ نے آپ کو بھی دی ہے اللہ نے آپ کو بھی خوبیاں دی ہیں ہم دنیا میں وہ رنگ سے شکل سے نفرت کرتے ہیں وہ کالا ہے وہ یہ پھینا ہے یہ فلاح ہے نہیں یار انسان ہیں ہم ہم سب انسان ہیں ہم سب سے پیار کریں ایک دوسرے سے پیار کریں اور ہر ایک کو یہ سمجھے کہ میرے برابر ہے یعنی کہ اگر میں اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہوں تو میں آپ کو بھی لیڈر سمجھوں میں آپ کو بھی ایکویلٹی کا رائٹ دوں میں آپ کو بھی یہ اسی طرح ٹریٹ کروں جیسے میں اپنی ذات کو ٹریٹ کرتا ہوں تو لہٰذا میری آج کی جو چھوٹی سی یہ شارٹ ویڈیو ہے اس میں صرف آپ سب سے جو سن رہے ہیں مجھے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو لیڈر سمجھیے اور آگے جو آپ کے بچے ہیں آپ کے گھر بار ہیں بیٹیاں ہیں سب کو لیڈر سمجھیے سب کو برابر ٹریٹ کیجیے اور مت کسی کے غلام بنیے غلامی سے نکلیے ایون مذہب کے حساب سے بھی نا مسلمان ہیں نا تو مسلمان کاہے کو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور ان وہ جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ان کے تھرو ہی بھیجا نا اس کو پڑھیے لیکن صرف حفظ نہیں کرنا لوگوں وہ رٹا لگایا عربی کے اندر اس کا فائدہ کیا ہے اس کو پڑھیے اور سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہا ہے تو جب آپ خود سمجھیں گے آپ مولوی خود ہو گئے آپ خود نقاب سیکھیے کیسے نکاح کرنا ہے آپ جنازہ پڑھنا سیکھیے یعنی کہ آپ کو خود انڈیپینڈنٹ ہو جائیے جو چیزیں آپ کر سکتے ہو وہ تو کرو پلیز ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ آپ کروڑوں میں اربوں میں پیسہ نہیں کما سکتے لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ جو رزق حلال ہے چاہے ایک روٹی کیوں نہیں اچار کے ساتھ لسوڑے کے ساتھ یار لسوڑے کا اچار میں اوپنلی کہہ رہا ہوں اللہ کا شکر تھا سب کچھ لیکن آج بھی میں بتا رہا ہوں میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے چار میں روٹی کھائی ہے پیاس کے ساتھ روٹی کھائی ہے سام ٹائم رکھی روٹی کھائی ہے نمکین روٹی کھا لی پیٹ بھر رہے نا وہ کہتے نا کہ ایک امیر ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا کھانے کھائے جا رہا ہے سارا کچھ اندر لیے جا رہا ہے لیکن باتھ روم میں جائے گا وہی کرے گا جو ہم ایک نارمل بندہ ایک سوکھی روٹی کھائے گا لیکن کیا ہے کہ اس بندہ جو بیٹھا ہوا ہے زمین پہ جس کو ہم ڈی گریڈ کر کے کہ ادھر بیٹھ کے روٹی کھا یہ نہیں کبھی ہم نے سوچا کہ وہ بھی اللہ کا پیدا ہوا بندہ ہے اور وہ بندہ جو ہے میں اس کی بھی بات کروں گا کہ وہ کہے شکر الحمدللہ اللہ میاں تو نے بے شک سوکھی مجھے دی ہے لیکن میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے پیدا کیا ہے میں محنت کروں گا حق لال کروں گا پھر کیا ہے لوگ آپ کو دیکھیں گے آپ سے سبق سیکھیں گے کہ ہاں یار یہ شخص دیکھو خوددار ہے چاہے خود ایک اچار سے روٹی کھا لی پیاس سے روٹی کھا لی ہے لیکن اس نے ہاتھ نہیں آگے پھیلایا اس نے اپنا کام پورا کیا تو یہ جو چیزیں آپ کے اندر بائی گوڈ ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے بالکل یعنی کہ آپ نگیٹو بھی کر سکتے ہو آپ پوزیٹو بھی کر سکتے ہو اور یہ جو پاور ہے آپ کی حقیقت ہے کسی سے کام نہیں ہے یہ میرے آج کا چھوٹا سا اس کی میں جاری رکھوں گا اس جو آج کا میں نے لیسن شروع کیا ہے اس کو جاری رکھوں گا تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دوسروں سے بات کریں وہ آئیں اور سنیں مجھے کہ میں کیا بول رہا ہوں اور اسی حساب سے آپ کو رائٹ بھی ہے کہ مجھے مجھے سجیسٹ بھی کریں مجھے گائیڈ بھی کریں اگر فرض کریں میں کو غلط بول گیا ہوں تو آپ بالکل آپ بول سکتے ہو اور آپ مجھ سے کوشچن بھی کر سکتے ہو لکھ کے ای میل کے ذریعے ادروائز بھی لیکن ایک بات یاد رکھیے گا بس محبت پیار اخوت یہ سب سے بیسٹ ہے جب آپ میں آپ سے پیار کرتا ہوں نا یقین کیجیے میں تمام پاکستانی جو ہیں تمام ایون دنیا کے جو ہیومنز ہیں تمام سے محبت کرتا ہوں میں صرف ایک کہتا ہوں یار دیکھو فوجی ہو نا میں میں نے بہت آپریشن میں حصہ لیا آپ کے سامنے ویل چیئر پہ بیٹھا ہوں لیکن میں جنگ کو ہیٹ کرتا ہوں میں کرائم کو ہیٹ کرتا ہوں اس سے انسانوں کا نقصان ہوتا ہے انسان مرتے ہیں انسانیت مرتی ہے انسان کی جو لیڈرشپ ہے وہ مرتی ہے تو ہم نے دہیا جب کر لی ہے نا کہ ہم نے ہر ایک کو پیار کرنا ہے تو آپ یقین کیجیے آپ خود لیڈر ہو گئے آپ خود سوچیے گا رات کو لیٹ کے لیٹنے سے پہلے سوچیے گا کہ ہاں یار میں کسی سے کم نہیں ہوں اور واقعی آپ کم نہیں ہیں واقعی آپ کم نہیں ہیں جب آپ پیدا ہو رہے تھے آپ کو پتا ہے کہ کیا خوبیوں کے ساتھ پیدا ہو گئے ہم ہر انسان کی خوبیاں ایک جیسی ہیں تو بہرحال آج کی جو ویل آ گئی ابھی تھوڑی سی تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ میں بناؤں گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم رابطے میں رہیں گے ساتھ رہیں گے ٹھیک ہے اور آپ نے ہمیشہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح ہی ہمارے ساتھ جوڑا رکھیں اور ہم اس طرح مل کے بات بھی کرتے رہیں گے آپ مجھے کویشچن ضرور کیجیے گا میں انشاءاللہ آپ کو رابطہ کروں گا آپ سے لازمی کروں گا تو یہ آج کی صرف چھوٹا سا ہے یہ اور اس چیز کو ہم جاری رکھیں گے تو تب تک میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا اور آپ سے دعا بھی دعا بھی کرواؤں گا کہ یاد رکھیے کہ پاکستان آرمی کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے اور پاکستان کے گھر کے لیے ہمیشہ دعا کیجیے اور اپنے لوگوں سے دعا کیجیے کہ خدایا ہم سب کو سب کو اپنی جو تمہاری بیسٹ بلیسنگ ہے وہ ہمیں عطا کر ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہم ہم ایک دوسرے سے پیار کریں اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ تو ایسی لیڈرشپ بھیج کہ جو ہم ہم اس سے بھی پیار کریں وہ ہم سے پیار کریں تو یہ بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو نیکسٹ ٹائم تو آپ میرے ساتھ رابطے میں رہیے جزاک اللہ السلام علیکم السلام علیکم